армысыздар сайлау болады деп еді депутат болғысы келгендер қаптап кетті барлығы ұлттың мүддесін қорғаймын халықтың жоғын жоқтаймын халық үшін тұрамын қатырамын деп уәдені үйіп төгіп беріп жатыр қарап отырсаң көпшілігі халық үшін жан беруге даяр сияқты мәжіліс депутаттары бір миллиондай айлық алатыны белгілі ал мәслихат депутаттарына айлық берілмейді екен бірақ соған қарамай мәслихатқа түсіп жатқандар айлық алмай тегін жұмыс істеуге жанталасуда сонда бұл неткен патриотизм деп ойлайсың ғой оның үстіне депутат болу үшін өздерінің үгіт насихат жұмыстарына миллиондаған ақшаларын салып жатыр бірақ бүгінге дейін халықтың сөзін сөйлемеген мұң мұқтажын жоқтамаған адамдардың депутат болғаннан кейін халықтың мүддесін қорғаймын дегеніне сенуге бола ма ата бабаларымыз жанқиярлықпен күресіп қорғап қалған жерімізді сатқын билік Қытайға сатамыз 25 жылға жалға береміз деген кезде жерді қорғап бір ауыз сөз айта алмаған адамға қалай сенуге болады қаңтарда қымбатшылық пен кедейшіліктен қажыған халық өз құқын қорғап көшеге шыққан кезде билік оларды оқпен қарсы алған еді сол кезде жазықсыз қамалған мыңдаған бауырларымызды ұрып соғып арқаларын үтік, арқаларына үтік басып үстеріне қайнаған су құйып тістерін жұлып азаптап кезде соларға араша түспеген адам қалайша енді депутат болсам халықтың жоғын жоқтаймын деп айта алады бұлар халықтың мүддесін қорғағыш болса сол кезде қайда қалды бүгінге дейін жоқшылық пен жұмыссыздықтан мойнына ілінген кредиттен құтыла алмай қиналып жүрген халықты жақтап билікке қарсы бір сөз айта алмаған адамның халықтың атынан депутат болуға құқығы жоқ деп ойлаймын ей депутат болғыш халықтың жанашыры болып халықтың сөзін сөйлемегеннен кейін сендердің атақ даңқтарының да қайраткерліктеріңнің де орден медальдарының да құны бес тиын осыны ұмытпаңдар қоғам белсенділері халық үшін еліміздің болашағы үшін бүгінге дейін ақша алмай ақ жұмыс істеген алдағы уақытта да істей береді сондықтан депутат болғыш мырзалар депутат болу үшін алдымен қоғам белсендісі болып алыңдар сендердің бүгінге дейін үндемей енді депутаттық мандат алатын кезде халықтың мүддесін қорғаймыз дегендерін көңілге күдік ұялатады мүмкін депутат болып ұрлықпен айналысамыз деп ойлайтын шығарсыңдар бірақ естеріңде болсын бәріне жауап беретін күн туады сол күнге аман есен жетейік ағайын құрметпен бостандық ауданының мәслихатына үміткер режиссер еркін рақшев құрметті бостандық ауданының тұрғындары біз алматы қаласының қоғам белсенділері